දෙකක් ඇහැරෙන කනේ හැප්පුන ගැලුත්තිනවයි ඕ එක කෙලින් ඉතින් නගන්න තියෙන. ආ අම්මෝ හැපුණා. මට මුත් කරන්නේ නේ. ඉල හැරෙන්න. සීනේ අපි ඉත මගේ දෙක්කේ. ඉතින් ඔය දෙන්න තුන් රායකම් වයකම් let's start from beginning. ගලාගෙන ඉන්න. මතකයිද? ආ යම්මෝ හැපුණා. Mm-hmm. මගේ බලන්ට හිනයක්ද එතන එතන එතන වැටදුන අපි අය බලින්ද පටගමු කියලා ස්ටාට් ම් ලෙට් ස්ටාට් ම් ගෙන කියලා නිදීගන්න ලින් අමිෂ කැමරෙම්බරින්ද ඉනවෙන්න එපා රොලින් ඇක්ෂ මොනාදව හොයන්නේ මොක කර දෙයක් මතුුණාදවාට රයිට් නිනිටී ප්‍රඩක්ෂන් එකා සමඟ සෙට් එක එකට දිනිටි නිනිදි ප්‍රඩක්ෂන් ප්‍රඩක්ෂන් එකා සමඟ සෙට් එක එකට එකා සමඟ සෙට් එක එකට නිනිදි ප්‍රඩක්ෂන් හරි එකා සමඟ සෙට් එක එකට නිනිති ප්‍රඩක්ෂන් හරි නිනිටි ප්‍රඩක්ෂන් එකා සමග සෙට් එක එකට එකා සමග සෙට් එකට සෙට් එක එකට දන් අද මං මම බල්ල පිතුරු කන්නෙත් නෑ කනගුණාට දෙන්නෙත් නෑ ආ බල්ල පිතුරු කන්නෙත් නෑ කනගුණාට දෙන්නෙත් නෑ කදමට හෙන්න බල්ල පිතුරු කන්නෙත් නෑ කනගොනාට දෙන්නෙත් නෑ ගත්ත <laughs> බල්ල පිදුරු කන්න කනකොනාට දෙන්නෙත් බල්ලා බල්ලා පිදුරු පිට්ටු පිට්ටු නෙලෝයි පිදුරු පිට්ටු පිදුරු පිත්තු පිදදද පිදුර ඇත් ඇත් ඇත් නෙමෙයි ද දු දු දු තු පිදුරු පිදුරු පිද්දු පිදුරු රුරු රෙ රෙ රෙ රෙ රෙ රෙ රෙ බල්ලා පිදුරු පිත්තු පිදුරු පිද්දු බිදුරු පිදුරු කන්නෙත් නෑ කන්න නෑ කණගුණාට දෙන්නෙත් නෑ කණමිලාට කණ්ඩ දෙන්නෙත් නෑ කන ගොනාට කන ගොනාට දෙන්නේ කණ්ඩ දෙන්නෙත් නෑ හරි හරි Huh. අල්ල ලොරියයි අලි කොටියයි අල්ල අලි අල්ල අලියා අල්ල අනි අල්ල අලි අල්ල දා අල්ල අලින් අල්ල අලි අල්ල අලි ආ ආ ආ ආද ලී ලී ලී ලී đi đi a a li le le al le le alide alite le ale ale ali ali